ሰላም ጤና ይስጥልን። ጋቢና መዝናኛ ተጀመረ። ከአሜሪካ ድምፅ ሀብታሙ ስዩም አብሬያችሁ አመሻለሁ። የዛሬ እንግዳይ ከኢትዮጵያ ሚሊኒየም ወዲህ ከደመቁ ወጣት ሙዚቀኞች መካከል አንዷ ናት። ኖሮ ኖሮ የተሰኘውና ከጊታሪስቱ ፈል ጋር የተጫወተችው ሙዚቃ በመገናኛ ብዙሃን ሞገድ ላይ በተናኘ ሰሞን ለብዙ በህልማቸው ሲያወላውሉ ለነበሩ ወጣቶች ንቃትን ፈጥራለች። ያንን ባደርግ ኖሮ ይህን ብለው ኖሮ ሄጄ ቢሆን ኖሮ ትቼው ቢሆን ኖሮ ደምሰው ቀደም ብለው የተጫወቱትን አስታውሳለሁ። ጣፋጭ ሙዚቃ ዳግም በልዩ ሁኔታ ባቀረበች ጊዜ ደግሞ የዕድሜ ባለጸጎችን የከረመ ትዝታ ቀስቅሳለች። ሕፃናትን የሚመለከቱ ሥራዎችም አሏት። ሙኒት መስፍን የትናንቱን የዛሬውና የነገውን ትውልድ ጆሮ የሚይዙ የሙዚቃ ስራዎችን አከታትላለች። ሙዚቃን ለማህበራዊ ለውጥ ለመዋል በተቀረጹ መርሃ ግብሮች ውስጥም በነበራት አብይ ተሳትፎ ትነሳለች። የኋላ የኋላ በሰሜን አሜሪካ ውስጥ ከማረፏ በፊት ሙኒት ህንድንና ናሚቢያን መኖሪያዋ አድርጋ ነበረ። ለምንና እንዴት የሚለውን ጨምሮ ይሄ ሁነትስ በቁም ነገር ለያዘችው የሙዚቃ ህይወቷ ያለውን አስተዋጽኦ በምታብራራበት ቆይታችን ይጀምራል። እናቴ ዩኒሴፍ ውስጥ ትሰራ ነበረ። ልጆችና እናቶች ጤና ላይ የሚሰራ ድርጅት ነው እና በአስር ዓመት የነበረ መጀመሪያ ወደ ህንድ ሀገር የሄድ ነው። እዛ ለአራት ዓመት ናሚቢያ ለሁለት ዓመት ከዛ ደግሞ በአዳሪ ትምህርት ቤት ወደ አሜሪካ የተላኩት አዳሪ ትምህርት ቤት ሁለት ዓመት እንማር እና ከዛ ደግሞ ወደ ኮሌጅ እና ሌሎች ነገር ውስጥ ነበር የገባሁት። ሙዚቃ እና መጓዝ ለሚለው ነገር ሁሉ ነገር እንዲሰፋ ነው የሚያደርገው መጓዝ ማለት ከለመድከው ዓለም ከለመድከው ህዝብ ከለመድከው አየር፣ ምግብ፣ ቅመም ከሁሉም ነገር ጋር ስትለይ ይሄም አለ እንዴ ማለት በጣም ትልቁና ዋነኛ ጠቃሚ ነገር ነው ብዬ የማስበው እሱ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ያለው እናቴ በጣም የልጆችን ችሎታ ማበረታታትና የሆነ potential ስታይ እንዴት አድርጌ ነው ማሳደግ የምችለው የምትል አይነት ሰው ናት ኢትዮጵያ ያለው ነበረ መጀመሪያ ፒያኖ መማር የጀመርኩት ከእዝራ አባተ ጋር ያሬ ትምህርት ቤት እየተመላለስን ከዛ ደግሞ በሌሎች ሀገሮች ውስጥ ባለሁበት ጊዜ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ህንድ አገር የነበርኩበት ትምህርት ቤት የሙዚቃ ፕሮግራም ነበረው ውስጡ። ስለዚህ መሳሪያ መጫወት፣ choir ውስጥ መሳተፍ፣ የ musical theater ድራማ በሙዚቃ እሱ ላይ የመሳተፍ ምድሎችም ነበሩ እና ለመጀመሪያ ጊዜ መድረክ ላይ በደንብ አድርጌ ደፍሬ እንደ ዘፋኝም ይሁን እንደ actor ም ይሁን እንደ ሙዚቀኛ የሞከርኩት በአስር አስራ አንድ አስራ ሁለት ዓመት የነበረ ህንድ ሀገር እያለሁ ናሚቢያም ውስጥ እንደዚሁ choir ኦች ነበሩ የተቀላቀልኩባቸው። ናሚቢያ ውስጥ የናሚቢያ national youth choir ነበረ፣ flute የምጫወት ነበረ እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች አንድ በትምህርት ቤት መማር በጣም ትልቅ እድል ነው አደለ? ምክንያቱም ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ሙዚቃ ልማር ብትል ሌላ የሙዚቃ ትምህርት ፈልገ ሰው ቀጥረህ ካልሆነ በስተቀር በየትምህርት ቤቱ መሳሪያ ሙሉ ኳየሮች እና በጣም ትንሽ የተንደላቀቀ አይነት የሙዚቃ ፕሮግራሞች ያለው በጣም ጥቂት ቦታዎች ውስጥ ነው ያሉት እና ያ ትልቅ አጋጣሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። ደግሞ እንዳልኩ በቃ ህንድ ሀገር ስትሆን የህንድ ሀገር ቲያትር፣ የህንድ ሀገር ግጥም፣ የህንድ ሀገር ታሪኮችንም በዛም አብረህ ትጫወትበታለህ፣ ትለምደዋለ ብዙ ነገርህን በቃ በቀላሉ ለመቀበልም ይጠቅማል። ናሚቢያ ናሚቢያ ደግሞ በተለይ የደቡብ አፍሪካ የ choir ስልቶቹ ሁለት ነገሮቹ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች ነበሩ። አሜሪካም በቃ በያለሁበት ባንዶች፣ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉትን ባንዶች፣ choir ኦች እየተቀላቀል ቀስ እያለ ቀስ እያለ ወደ professional ነትም እየሄደ ነው የመጣ። ትልቁ ጠቃሚነቱ እኔ እንደዚህ ነኝ ይሄንን ብቻ ነው ማቀው የሚለውንና ማምኖ የሚለውን ነገር ብዙ ሰዎች አለን በዚህ ዓለም ውስጥ እኔ ከዛ ካሉት የሚሊዮን እና ቢሊዮን ሰዎች መካከል ውስጥ አንዷ ነኝ። የኔ ባህል ይሄን ይመስላል፣ ሌላ ባህልም ይሄም አለ፣ ይሄም ይሄም ይሆናል ወደሚለው ክፍት አስተሳሰብ የሚወስደው ነገር ነው ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ የማስበው በህይወት ላይ እናቶች ዶክተር ተዋበች ቢሻው የመጀመሪያዋ ዘመናዊ የማህበረሰብ ጤና ባለሙያ መሆናቸውን ሰምቻለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ። አባትሽም እንግዲህ ፕሮፌሰር መስፍን አበበ ደግሞ የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ከሚባሉ የአፈር ተመራማሪዎች መካከል አንዱ ናቸው። ልጃቸው ሙኒት በየት በየት በኩል አልፈሽ እጅሽን ለሙዚቃ ሰጠሽ የሚል ጥያቄ ነው ቀጣዩ ጥያቄ። ምክንያቱም የቤተሰብሽን መሰረት ያየ ሰው በመሰል ዘርፎች ውስጥ ልታልፊ እንደምቺ ቅድመ ግምት ሊያስቀምጥ ይችላል። የሙዚቃን ህይወት የተቀላቀልሽበትን ሁኔታና እስከ ዛሬም ድረስ የዘለቅሽበትን ምክንያት እስቲ አጫውችን። እሺ፣ አዎ እንዳልከው እናቴ ታዎች ሚሻው ዶክተር ታዎች ሚሻው የመጀመሪያው ሴት የጤና መኮንን ነበረች። በዛን ሰዓት ላይ ሴት ሆነ የጤና መኮንን መሆን አትችልም ነበረ። ነርስ ወይም sanitation ነገር ነበር መሰል የምትችለው እና በዛ ሰዓት ላይ የጤና መኮንን የመሆን ግፊቱ ከእሷ ነበር የመጣው። ሴቶች ለምንድነው መሆን የማይችሉት በሚለው አባቴ ደግሞ እንዳልከው የአፈር ሰው ነው፣ አፈር ሳይንቲስት ነው እና ስናድግ ትልቁ አስተዋጽኦ ከነሱ ነው። እንደውም ወደ ሙዚቃ ዓለም እንድንቀላቀል ያደረጉት ሆን ብለው ሳይሆን እነሱ አሁን PhD ያቸውን masters እና PhD ያቸውን የሰሩት ካሊፎርኒያ ውስጥ ነበረ እና ካሊፎርኒያ በአስራ ዘጠኝ መቶ በፈረንድ አቆጣጠር ስልሳ መጨረሻ እና ሰባ መጀመሪያ አካባቢ ለነበር የመጡት። ከዚህ ጥናታቸውን ጨርሰው ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ሀገር ለማበልጸግ ህዝብን ለመርዳት ነው ለህዝብ ነው የሚል አይነት ግልጽ የሆነ አቋም ነበራቸው እና በዛ ሰዓት ላይ ወደዛ ሲመለሱ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ከትምህርትና ከእውቀታቸው ሌላ ወደ ኢትዮጵያ ይዘው የመጡት ነገር ቢኖር ወደ ያለምንም ማጋነን ሁለት መቶ እስከ ሶስት መቶ ያህል ሸክላዎችን ነበረ የጃዝ የ soul በተለይ የጃዝ <laughs> የሶል ብላክ ፒፕል ሚዚክ እሱን ነበረ ይዘው የመጡት እና እኔና ወንድሜ ጆርጋ መስፍን የሚባል ሌላ በጣም ጎበዝ ሙዚቀኛ ፒያኖ የሚጫወትም ሳክሶን የሚጫወት composer፣ arranger አስተማሪም ነው የሙዚቃ አስተማሪም ነው። ሁለታችን ስናድግ ሸክላ ቤታችን ሁሌ እየተጫወተ ነው ያደግነው። ብቻችን ስንሆን ራሳችንን እየከፈትን የምንሰማበት ነበር። እንደዛ ነበር ያደግነው። በቃ ሙዚቃ በጣም ከህይወታችን ጋር የተቆራኘ ነገር ነበር የነበረው እና መጀመሪያ ፒያኖ ራሱ እንድንማር የተደረገው ጆርጋ አንድ ጂሚ ስነት የሚባል ኦርጋን ተጫዋች አለ እና የሱ ሙዚቃ እየሰማ አንድ I got my mojo working የሚባል ሁለታችን በጣም የምንወደው ዘፈን ነበር እና እሱን እየሰማ ጠረጴዛ ላይ ፒያኖ አስመስሎ እየተጫወተ እናቴ ስታየው ይሄ ልጅ በጣም ሙዚቃ መጫወት ፍላጎትና ስሜቱ ከፍ ያለ ይመስላል በሚል ነበረ ሙዚቃ ውስጥ ራሱ እንድንማር ያደረገው የመጀመሪያ ነገር። ከዛ ግን እንዴትና ለምን ሙሉ በሙሉ ወደ ባህል መጣሽ ሲባል ውስጤ ኢኮኖሚክስ ያጠናው እንደ ጥሩ የአፍሪካ immigrant ተማሪ ትምህርት ቤት ለሀገር እና ለሕዝብ የሚጠቅም ብዬ ብለህ ስታስብ የምታደርጋቸው ይሆናል ዶክተር፣ ኢንጂኒር፣ lawyer የሚል አይነት አካሄድ እንዳለ ኖሮ መጀመሪያ ላይ ማጥናት የፈለግኩት ethnomusicology ነበረ። ባህልና ሙዚቃ እንዴት ነው የሚቆራኙት? እና በጣም የምወደው ነገር እንዳልኩ ከሀገር ሀገር መዞሬም ይሆናል። ሰዎች እንዴት ነው ህይወታቸውን የሚሰናዱበት መንገድ እንዴት ነው? ሙዚቃ ደግሞ እና ባህል ሲባል ከመጀመሪያ ልክ ከመወለድ በፊትም ያለ ነገር ነው። እናትህ በሆድም ይዛ በቃ የዘፈነች የዘመረች ነው ህይወቷ የምታከናውነው። ከመነሳት፣ ከማጽዳት፣ ከመስራት ከመተኛት ሽሩሩ ከማለት እና ያንን ለማጥናት ፈልጌ ነበረ መጀመሪያ ላይ አንትሮፖሎጂ እንደውም medical science ም አንድ ላይ medical anthropology እንደዛ ለማያያዝ ነበረ። ግን መሀል ላይ ትምህርቴ ወደ ኢኮኖሚክስ ሄደ። ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ ነው ለሀያ ዓመት አካባቢ ውጭ ኖሬ ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ live performance ኤ እየጨመረ ሄደ። እንደ professional ሙዚቀኝነት እየጨመረ ሄደ። ልጆችም ያኔ ወልጄ የነበረ እና ከእነሱም ጋር አብሮ ሰምሃው እንዴት እንደሆነ ባላውቀውም ቀስ እያለ የሙዚቃው section እያደገ መጣ። ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ያለው የኛ የሚባል እንትን ሬዲዮ ድራማ ነበረ። እሱ ውስጥም የ developmental እና የሴቶች ጉዳዮች ላይ ከዚህ በፊት ሰርቼ ስለነበረ እና ሙዚቃም አንድ ላይ አጣምር የምኖር ሰው በመሆኔ የእኛም ላይ ሚዚኮ ክሪኤቲቭ ዳይሬክተር ሆኜ ለስድስት ሰባት ዓመት ሰርቻለሁ። ባላገሩ ላይ ጓደኛችን አብርሃም ወልዴ ላይ የሙዚቃ ልምድ ረጅም ነው። performance criticism ላይም ለቲቪም መልክሽ እና በጣም ግልጽ መሆንሽ ሊጠቅም ይችላል። <laughs> ፊቴ ቶሎ ቶሎ ነው የሚለዋወጠው። የሚሰማኝን ነገር መደበቅ ስለማልችል ለሱ ይጠቅማል ብሎ ባላገሩ አይዶልም ትንሽ ብቅ ብዬ ነበረ። አፍሮ ላይ በሬዲዮ ትንሽ ሰር ከዛ ደግሞ ሙዚቃ እንደምታውቀው ለብዙ ሰው ደስታ የሚሰጥ ነገር ነው እና ያን ሰው ደስታ የሚሰጥ ነገር የመቻል ስጦታን ገፋበት። ሁለት የሙዚቃ አልበሞች አሉሽ። ለማዳመጥ እድሉን ያላገኙ አድማጮች ቢኖሩ ሙዚቃዎችሽ ምን ምን ላይ እንደሚያተኩሩና እነዚህ አልበሞችስ በምን ሁኔታ እንደተሰሩ እስቲ ጥቂት አጫውችን። የመጀመሪያው አልበሜ Live at Coffee House የሚባል ነበር። ሙኒት and ዮርግ Live at Coffee House Coffee House የሚባል ወደ ስድስት ኪሎ አካባቢ ግብፅ ኤምባሲ ፊት ለፊት አንድ Coffee House የሚባል ሀሙስ ሐሙስ ጃዝ የምንጫወትበት ቦታ ነበር አዲስ አበባ ውስጥ እና እሱኛው አልበም ልክ ሚሌኒየሙን እንዳከበር ነበረ ዮርግ የሚባል ጀርመናዊ ጊታሪስት ጋር የተገናኘሁት እና የዛን ጊዜ ለሁለት ወር ያህል ነበር ኢትዮጵያ የቆየሁት እና ከእሱ ጋር በየሳምንቱ እየተጫወትን የሆነ የራሳችንን style ፈጠርን በዛ ጊዜ ውስጥ ማለት ነው እና ከመለያታችን በፊት የሆነ አሁን እስካሁን ደስ የሰራናቸውን ነገሮች መንፈሱ ደስ የሚል ነገር ነው ለምን አንቀርጸውም በሚል ላይቭ አደ ኮፊ ሀውስ እና ያኔ ደግሞ አሊዜ የሚባልም አንድ ቦሌ ጫፍ የነበረ በጣም ደስ የሚልና የሚያምር ክለብ ነበረ። እዛም እነሱ በእኛ ነበር እንደውም የከፈቱት እንደ performance በየሳምንቱ በሳምንት ሁለት ቀን ነው ሶስት ቀን አላስታውስም፣ ግን እዛ ነበረ የቀረጽነው እና እነሱ ዘፈኖች ሁለታችን የምንወዳቸው አርቲስቶች ነበረ። እንደ አጋጣሚ በጣም የሙዚቃ ቴስታችን ይመሳሰላል እና የምንወዳቸው ሙዚቃዎች አንዳንድ ደግሞ ኦሪጂናሎችም የተካተቱበት ነበረ። አንድ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ዘፈን ቢኖር አስታውሳለሁ የሚለው የለማ ደምሰው ዘፈን ነበር። እና እሳቸውንም አግኝቻቸው በዛን ጊዜ ይህንን ዘፈን በጣም ወድጀዋለሁ። ስንጫወተው በጣም ደስ ይላል ከህዝቡም ጋር ያለውን ነገር እና ድንቀርጠው ብዬ አስፈቅጄ ከእሳቸውን ጋር ተነጋግረን አስታውሳለሁን። በቃ በሱ በጣም የሆነ የድሮ የስልሳ ሰባዎቹን አካባቢ ነበር ሙዚቃዎች ነበር ያመጣ ናቸው እንደገና በድምፅና በጊታር በማዳመጥ ላይ የምትገኙት ጋቢና መዝናኛ ነው ከአሜሪካ ድምፅ። የዛሬ እንግዳችን ድምፃዊት ሙኒት መስፍን ናት። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። ሁለተኛው አልበም ሁለት የሚባለው I think አሁን ወደ ስድስት ዓመት ሊሆነው ነው። እሱኛ ውስጥ ደግሞ ብዙ original ኦች አንዳንድ የድሮ የሙላቱ አስታጥቄን የከርሙ ሰው የአስናቀች ወርቁ ባረፈችበት ጊዜ መጫወት የጀመርነውን አቤት አቤት የሚለውን ዘፈን አንዳንድ ደግሞ እንደ ባለ ጋር ሆኖ ግጥማቸውን ትንሽ ቀየር አድርገን ትንሽ ፓናፊከን ስሜት ነገር ስላለኝ ውስጤ ወደ ፓናፊከን ነገር ስሜት እና ወደ ወጣቶች እኮ እኛ ወጣቶች ጀግኖች ነን ወደሚለው ነገር ቀይረነው እና ሌላም ደግሞ የህፃን ጊዜ ዘፈኖች እንደ ቴሜቴ እና አንድ ልጅ ነበረ ነበረች ግራሚላት አሁን እያልን live ስንጫወታቸው የምንወዳቸውን እና አንዳንድ ደግሞ original ኦች ለእናቴም አንድ ዘፈን ፋና ወጊ ብዬ ለአባቴም አባይ የሚል ዘፈን የመጨረሻ ያልበም እንኳ ቢሆን at least ለእናትና ለአባቴ አንዳንድ ዘፈን መሰን አለብኝ ብዬ እንደዛ ነበረ ይሄኛውን የስቱዲዮ አልበሙን የሰራሁት። አሁን ሶስተኛ ፕሮጀክት ላይ ነኝ። እሱኛው ፕሮጀክት ሰባ percent ኡ አልቋል። አሁን በኮሮና ትንሽ ቀስ እያለን ወደ ሰማንያ እና ዘጠና percent በዚህ በወራቶች ውስጥ ለመጨረስ እያሰብ ነው እና አድዋ የሚባል አንድ ለአድዋ የሰራሁት ዘፈን አለ። እሱ አዲስኛው አልበም ውስጥ የሚገባ የሚሆን ነው። ሶሎ ፕሮጀክት ሆኖ ከተለያዩ ሙዚቀኞች ጊታርና ድምፅ ብቻ ሳይሆን ሌላን ያካተተ ነው የሚሆነው። ሙኒት እንግዲህ ለበርካታ ዓመታት ከኢትዮጵያ ርቆ እንደኖረ ሰው አማርኛሽም እንደዚህ ጥርት ይላል ብለን ብዙዎቻችን አንጠብቅም ነበረ። የሙዚቃዎችሽን ማጠንጠኛ የሙዚቃ ምርጫዎችሽንም ስናይ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ላይ የሚያተኩሩ ቆየት ያሉ ሙዚቃዎችን ቀደም ብለሽ እንዳነሳሽው የእናቶ ለማ ደምሰውንና መሰል ሙዚቃዎችን ስታቀነቅንኝ ሰምቻለሁ። የህፃናት ጨዋታዎችንም በሙዚቃ መልኩ ታቀርቢያለሽ። ወደኋላ የመመለስሽ ምክንያቱ ምንድን ነው? ከኖርሽበት ሀገር ከኖርሽበት ሁኔታ ውስጥ የምትቀስሚያቸው ሌላ አይነት የሙዚቃ ቀለሞች አልነበሩም ወይ? እነዚህን ነገር ወደ ማሰሱ የገባሽበት ልዩ ምክንያት አለ ወይ? አንቺ <laughs> ለመጀመሪያ ስለ አማርኛ ስላልኩኝ በጣም አመሰግናለሁ። <laughs> ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ለሰባት ዓመት መኖሬና እዛ በነበርኩበት ጊዜ ደግሞ አብዛኛው ጊዜ የጊዜን ያሳለፍኩት ከደራሲያንና ገጣሚያን እና የቲያትር <laughs> ሰዎች አካባቢ ስለሆነ አማርኛን አሻሽለውልኛል። ስለዚህ እነሱም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። ከዛ ባሻገር ግን ለሙዚቃ ማጫ ላልከው ነገር አንደኛው ምንድን ነበረ ከኢትዮጵያ ከወጣሁ ቆይቻለሁ። ስለዚህ አሁን በልጅነት ስሰማ የነበረው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሬዲዮ ትከፍታለህ፣ ትሰማለህ። ስለዚህ በዛን ጊዜ የነ አስቴርን ይሁን እነ ኬኔዲ መንገሻን ይሁን እነ ቴዲ ታደሰን ይሁን እነዛን ሰዎች ነዋይ እነሱ ነው የሰማን ያደግነው አደለ ኩኩ ሰብሴ ወዘተ። ከዛ ግን በአስር ዓመቴ ስወጣ እና ቤቴ ውስጥ ደግሞ እንደ ማንኛው የዛን ጊዜ ነበርኩ ህፃን ልጅ pop music የውጭ ሀገር እና የውስጥ ስትሰማ ነበረ። አብዛኛው ጊዜ ያደግኩት ከኢትዮጵያ ውጭ ነበር እና በጉሮሮ እና የጉሮሮ ቅኝት ብሎ ሲታሰብ እና <laughs> ወደ ሳይንሱ ስንገባ የዘፈንኩ ያደግኳቸው ዘፈኖች ወደ soul jazz እና ወደ R እና and B ከተማ ነው የሚጠንቁት እና አሁን ለምሳሌ ግርማ በየነ የነ ጌታቸው ካሳ የነ Um, አለማየሁ እሸቴ በ Ethio jazz ስም አንዳንድ ጊዜ ይጠራሉ። ለእኔ ግን more ወደ Ethio funk ነት ይቀርባሉ። ወደ አርንቢ ይቀርባ ወደ soul በተለይ ተጽዕኖ የፈጠሩት እነ ጄምስ ባር ይመስሉኛል። ከጃዙ የበለጠ ይሄ ወደ ሪትሚክ እና funky ነት ነገር ነው እና ከእኔ ጋር ያ ይቀራረባል። ቅላጼ አሁን ትዝታን ቾዬ ምናምን ቀልጪ ብትለኝ ትንሽ ላበላ ሆኜ ልቀልጥ እችላለሁ። ግን ለእኔ ማንነት የሚቀርበውና ከእኔ ስሜት ጋር የሚጠጋጋው ሞር ዳት ሶልሽ soul black music ሬጌም እንደዛው ጃዝ በተለይ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ላይቭ perform ሳደርግ ትላንትና የሰማውና ዛሬ የሰማው በጣም ሊለያይ ይችላል። ካለው ድባብ፣ ካለው audience ካለው ነገር ጋር ቶሎ ቶሎ ይቀያየራል እና ያ የጃዝ ተጽዕኖ ነው። improvise የማድረጉ ነገርን እዛው በዛው የመፍጠሩ soul እና ብሉዝ በደንብ እያደግኩና የዘፈንኩ የኖርኩት በዛ ነው። ሬጌ ደግሞ ቦብ ማሊ ማለት ከህፃንነታችን ጀምሮ በቃ አብሮን ያደገ ሙዚቃ ነው። ስለዚህ እነሱ የሆነ pan black music <laughs> ብዬ ነው አንዳንድ ጊዜ ማስበው እና ዝም ብዬ ለራሴ ስም እንኳ ባወጣለት Ethio soul ብዬ ነው ራስን ማስበው። ምክንያቱም በ soul ሙዚቃ ነው ሞር ኢንፍሉንስ የተደረግኩት። ግን የዛን ጊዜ ያ ሁሉ ጨዋታ ብትል ተማሪ ልጄ ብትል የሆነ performance ኡ ትንሽ ከዛ ከጄምስ ብራውን ጉራ ጋር የተያያዘ <laughs> ነገር አለው። የሆነ የራሱ የሆነ ትንሽዬ በቃ ብዛን ሰዓት ላይ እነሱም በ VOA ይሁን በሆነ ነገር ሰምተውታል እነሱን እና ያ influence በዛ ሰዓት ላይ በነበረ ሙዚቃ ላይ የነበረው influence በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በተለይ ደግሞ live ከ audience ጋር ለመቀባበል እና ለመጫወት በጣም ተመቸኝ እና ለእኔ ማንነት የሚቀርበው ሙዚቃ ለ performance የሚመች ጊታርና ድምፅ ደግሞ በቀላሉ rearrange አድርገ ነው የምንጫወታቸው እየሳስብ እነዚህ ዘፈኖች እነ ግርማ በየነ በተለይ ብዙ ግርማ በየነ ሜጋሽ ግርማን እነሱ እነሱ የሆኑ መጡ እና በጣም ደስ የሚሉ የሚያማምሩ ውብ ቆንጆ ዘፈኖች ሰው ሲሰማው በቃ የወጣቱም ይወደዋል። አንጋፋው ደግሞ ልጅነቴን አስታወስሽኝ ይለኛል። ለአዳዲሶቹ ጩጬዎች ደግሞ ምንድን የዘፈን ብለው ግን አሪፍ ዘፈን እስከሆነ ድረስ ያው ጊዜ አይገድበውም። በፍቅር ያዘነ በምን ይደሰታል ይደሰታል። መልስ እንኳን ባይሰጥም የከርሞ ሰው ያውቃል ያውቃል። የሚያስተክስ ፍቅር ስንቱን አደንዝዞ አደንዝዞ የከርሞ ሰው ማህበራዊ ግናኛ ገጾች በኩል የተለያዩ ሀሳቦችሽን ስታራምጃ ያለሁኝ በሴቶች መብትና ሴቶችን በማጎልበት ሂደት ውስጥ ሊፈጠሩ ስለሚገቡ ሀሳቦችም እንዲሁ ስታቀነቅኝ ያለሁኝ። በሙዚቃው በኩል ለማቅረብስ ምን ያክል ሂደሻል? ሙዚቃ ውስጥ በእርግጥ ማህበረሰብ ውስጥ የሚፈለግን ለውጥ ለማምጣት ምን ያህል ኃይል አለው ብለሽ ታስቢያለሽ? ሙዚቃ ማለት አንድን ዘፈን ሀያ አምስት እስከ መቶ ሺህ ጊዜ ልትሰማው ትችላለህ አይደለም፣ የምትወደው ነገር ከሆነ። ስለዚህ ሳታስበው ቀስ ብሎ ውስጥ ገብቶ የአስተሳሰብ ለውጥ በደንብ የማምጣት ኃይል የመስጠት የማበረታታት ትንሽ ሰላማዊ መንፈስና ስሜት እንዲኖሩ የማድረግ ኃይል በጣም አለው። እኔ በግሌ ምን ያህል ሰርቻለሁ ለሚለው እየሰራው ነው ብል ነው የሚሻለው። ምክንያቱም መጀመሪያ አካባቢ ላይ ስንገናኝ የነበሩ የምንጫወታቸው ዘፈኖች አመራረጣችን ሲባል አንዳንዶቹ ያው ለምሳሌ አሁን May ሀያ አምስት የ OAU የተመሰረተበት ቀን Africa Day ላይ Trans Africa Highway የሚባል ዘፈን በዛን ቀን ላይ ሁል ጊዜ Africa unite ከምንል ብዬ ውስጤ በጣም pan African አይነት አስተሳሰብ ነው ያለው እና Trans Africa Highway የሚለውን ዘፈን በዛን ጊዜ ላይ ነበር የሰራሁት። ለእናቴ አሁን ፓና ወጊ በቃ ቺም ስትሉሽ ተነስተሽ የሚለውን ዘፈንም ለእናቴ AWiB አንዴ ሲሸልማት በ Women of Excellence የዛን ጊዜ ነበር የሰራሁላት። Sister የሚባል ከወንድሜ ጋር የጻፉት ዘፈን አለ። ምንም ቢያሳንሱሽ አትስሚያቸው፣ በቃ ማንነትሽን አሳያቸው። ይሄ ማለት ለራሴ እንደምጽፈው ብዬ ነው ማስበው። ራሴ አሁን ይህንን ዘፈን ብሰማው ምን አይነት ስሜት ነው ላይ ላይ የሚያሳድረው በቃ ምን አይነት ሀሳብ ነው ጥሎብኝ የሚሄደው የሚል ነገር ነው። አሁን መጀመሪያ ላይ በሙዚቃ አካባቢ በተለይ ሚውዚክ ቪዲዮ አይደለም ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር በቲቪ በምናም ሲያየው ነው የምትቀራረበው እና የመጀመሪያው ዘፈን ያሁን ኖሮ ኖሮ ነበረ። እሱ ዘፈን ያለምንም ማጋነን ራሴን የማበረታታበት ዘፈን ነበረ። ሙዚቃ ውስጥ ልግባ አልግባ፣ ልስራው አልስራ፣ ልግባ በቃ ይህንን risk ነው አደለ ሙዚቃ በቃ ጠዋት ገብተህ ማታ የምትወጣበት ስራ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ሰው ይወድሃል፣ አንዳንድ ጊዜ ሰው አይወድህም። ተቀባይነት ታገኛለህ አታገኝም። በሆነ ነገር ከፍ ትላለህ፣ ዝቅ ትላለህ እና በዛ ሰዓት ላይ ለራሴ እና ማንም ለሚሰማው ሰው ኖሮ ኖሮ የሚለውን ዘፈን ስጽፈው ማንነታችን እንደ ማወቅ ጋር የሚያያዝ ራስን በጥሞና ስለማዳመጥ ማንነትን አውቀ የተሻለ ነገር ለመሆን ከራስ ጋር ተፎካከር አይነት ስሜት ያሉት ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ራስን ማወቅ፣ ራስን መለወጥ፣ ራስን በቃ ከራስ ጋር ተፎካከር የሚለው አይነት ስሜት በደንብ ውስጥ ያለ በሙዚቃ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ሙዚቃ ምን አይነት ኃይል አለው ሲባል የኛ የሚለውን ሬዲዮ ድራማ ቅድም ማሽቸዋለሁ። እሱኛው ሬዲዮ ድራማም ላይ ወደ ሰላሳ ምናምን ወደ አርባ ሰላሳ ስድስት ወይ ሰላሳ ሰባት አካባቢ ዘፈኖችን ከየኛዎች ጋር መጀመሪያ audition ከማድረግ ጀምሮ ሴቶቹን እነዚ አምስት ጎበዝ ዘፋኝና ተዋናኝ ሴቶች መካከል ሆኜ ከእነሱ ጋር መስራት ግጥሙ ምን ይሁን፣ ስለምን ይዘፈን፣ እንዴት ይዘፈን፣ ቃላቶች ላይ በጣም መጠንቀቅ ይሄኛው ቃል የለንም ከሚለው ልናገኝ እንችላለን ወደሚለው አይነት አስተሳሰብ እንዲሄድ ለምን እንደዚህ ታደርጓታላችሁ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ብታደርጓት ደግሞ ይሄ የተሻለ ነገር ሊከሰት ይችላል ወደሚለው አስተሳሰብ እንድንቀየር። ምክንያቱም የሌለን ነገር የማንችለው ነገር መአት አለ ብዙ ነገር ግን ምን ማድረግ እንችላለን እና ወደ መፍትሄው ለመቅረብ ምንድን ነው ማድረግ የምንለው የሚለው አስተሳሰብ የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው እና በ social media አካባቢ ላይ በጣም ኮንሲስተንት የምታየው በጣም non violent approach ነው ያለኝ ለህይወት በጣም ፌሚኒስት ልትለውም ትችላለህ። በደንብ የሄድኩበትም ኮሌጅ ስነት ኮሌጅ የሚባል ወደ ሁለት ሺህ ሀይለኛ ሴቶች የሚማሩበት የሴቶች ኮሌጅ ስነት የተማርኩት እሱ ብቻ ሳይሆን እናቴም ያሳደገችኝ እናት ፌሚኒስት የሚለውን ቃል መቼም ሳትጠቀመው ግን ፌሚኒስት የሆነ ሙሉ በሙሉ ህይወቷን በዛ ሴት በመሆኔ አልችልም የሚለውን ሀሳብ የማይቀበል አይነት ህይወት ነው የኖረችው እና እንደ ተምሳሌት የእሷ ህይወት ምንም ቴዎሪ ባላይ እንኳ እሷን በማየት የሴትን ብርታ ጥንካሬ፣ ማንነት እኔ እንደ ሴት እንደ ሰው እስከሰራው ድረስ እስከለፋው ድረስ እስከ ጣርኩ ድረስ ምንም አይነት ማልችላቸው ነገሮች ያው በጣም አጭር ነኝ። ስለዚህ ባስኬትቦል ሊሳነኝ ይችላል። ግን <laughs> ከነዚ አይነት ነገሮች ውጭ ሌላው ሌላው ነገር ላይ ሴትነት እንደ ማነቆ ሳይሆን እንደ በቃ ሴት ሆኜ ተወልጃለሁ፣ አጋጣሚው ነው፣ እንቀጥላለን፣ በቃ እንጓዘዋለን የሚል አይነት ህይወት ነው። ከእሷም ጋር በማደጌ የኖርኩትም እሷም ያለችኝም ሳይሆን በቃ ባትለኝም ያሳየችኝ እና የሁለት ሴቶች እናት ነኝ፣ የወንድ ልጅም እናት ነኝ። ስለዚህ እነሱም ጋር እኔን ሲያዩኝ እና ባለቤቴን ሲያዩኝ ቤታችን ውስጥ ያሉት ነገሮች ሲያዩ እሷ ሴት ስለሆነች እሱ ወንድ ስለሆነ ምንም የሰብአዊ ነገር እስከሆነ ድረስ እንደ ሰው ምን አይነት ሰው መሆን አለባችሁ፣ መከባበር ምንድን ነው፣ መደማመጥ ምንድን ነው የሚለው ዋና ዋና ነገሮች ላይ ነው የሚያተኩረው። ሙዚቃዬም እንደዛ ይመስለኛል። ስለ ፍቅር አንዴ ሁለቴ ለመጽሐፍ ሞክሬ ብዙም <laughs> ግን ፍቅር ነው ዋናው ነገር። ሁሉም ነገር ውስጡ ፍቅር ነው። ስንት ዓመት ካንቺ ተለይቼ ኖሬ ስመኝሽ ነበረ ናፍቆቴ ሀገሬ መንፈሴ ፈልጋሽው ተመልሻለሁ። እኔም በተራዬ ሌላ መጣራለሁ። ሀገሬ ሀገሬ እንነሽ ሀገሬ ሀገሬ ይከብደኛል። አለን እንበላት ያለንን እነስታ ሁላችን በጋራ ላለችን አንድነት አድማጮች ከድምፃዊት ሙኒት መስፍን ጋር የነበረን ቆይታ ተከታይ ክፍል በቀጣይ ሳምንት ይደመጣል። ዛሬ ለነበረን ቆይታ ሙኒትንም ሆነ እናንተን ስታዳምጡን የነበራችሁትን አድማጮቻችንን በእጅጉ እናመሰግናለን። ኤልያስ አስማረ የመሰናዶ አቀናባሪ ነው። ትዝታ በላቸው ደግሞ የመሰናዶ አርታኤ፣ ሀብታሙ ስዩም የመሰናዶ መሪ ነበርኩ። መልካም ምሽት።